कहने को यूं तो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं लेकिन मेरे लिए तो मेरे यार बहुत हैं कहने को यूं तो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं लेकिन मेरे लिए तो मेरे यार बहुत हैं और जिसको भी आजमाया दगा दे गया वही जिसको भी आजमाया दगा दे गया वही पर मेरे सभी यार वफादार बहुत हैं